кыймыл икс ноль игик эки координаталарында дал ушул чекиттен башталсын m чекитинин ордун аныктаган радиус вектору сүрөттө көргөзүлүп турат м чекити түз кыймылга келүүдө дененин кыймылы башталганда секундомерди күйгүзөбүз анын ордун аныктаган радиус вектор убакыттын өтүшү менен өзгөрүүдө чекиттин ордун кыймылдын кинематикалык теңдемелери икс т жана игрек т менен берсе болоорун көрүп турабыз ошондой эле радиус векторун р т деп дагы берсек болот бул теңдеме кыймылдын вектордук формасында